Se on asfalttia, se on valkoista maalia, ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Liikenneturva ja autoalan järjestöt –